واو واو واو السلام عليكم شباب شلونكم شو اخباركم؟ طبعا رجعنا لكم بلعبة لعبة زومبي لعبة روب اسمها صعب أه طبعا يا جماعة اللعبة هذه اول ما لعبتها انا خفت لعبتها وقاعد ادرب الحين شلون العبها لان شوي معقده ف ابي اجربها معاكم فان شاء الله ان ما خيب ظنكم ابي افوز ابي افوز ابي افوز انا اول ما لعبتها هذا ثاني game لي اول ما لعبتها مت كان الحين ديت لان دشيت game بدون ما سويت test فالحين سويت test ابي اتعلم لان شنو استخدم لان كنت ما اعرف ولا اي شيء اوكي هذا هو طقه خلينا نعشق قبل عيون الزومبي بسم الله طبعا يا شباب آه، اذا حابيني اصور الفيديوهات عن العاب زومبي او VR اكتبوا لي بالوصف ان شاء الله راح العب العاب العاب في آه، ار لان ما عندي انا وايد العاب حق VR فبشتري العاب VR وبلعبها معاكم وقولوا لي شنو تبوني العبها بسم الله هذه اسم اللعبه بلش أه ايه أنا أحس إني قاعد أسوي شيء مزعج ثواني بسم الله ناخذ سلاحنا تعاون الله نبي ناخذ لنا في واحد لا واو لا ذبحه طقه عشان لا يعيش لو سمحت وخر واو والله حلوه <laughs> انا توني سويت كذي طلع الشد يعني اقدر امسك سلاحين سلاح واحد بسم الله بسم الله الصوت والله يخوف ولد هد شوي What? What? Diga. Uau! Uau! Uau! Uau! Uau! Alex! ما عشك ماشي بسم الله والعن خيره استغفر الله خوفني بسم الله موت موت بسم الله واو يا يمه Wat ik dat met gewoon. Oh! موت موت الله ياخذك يا يما انا مت واو واو واو بعيد بعيد ما اقدر اطقه آه. ايوه اه اعطى اعطى اعطى ايوه اه بسم الله اي موت موت من الكلب خلينا نضبط نفسي A sugar Rossi. Oh my god, Gilby. Bismillah. Bismillah. Whoa. Whoa. Whoa. الله يخدك الله ابن الكلب واو واو واو واو واو واو واو Hey! Ei! Andinas! Oh, Jonas, I do it! Hey! Hey, we have survival, guys! Um, friendly. I'm friendly, man. Hey, I bought it bad. Hey, تحرك. لا عادي عادي. ايه لا يعني ما يجيب الناس الموتى لا لا لا لا لا انا بروح ارجع بيتي برجع بيتي يا جنرال جنرال ايش تبي طالع شيء طالع؟ طلقتين بروفيشنال إيه؟ بسم الله بسم الله اي شنو هذا؟ اي روح لا لا الحقه الحقه الحقه روح يلا روح روح والله شباب باب مفتوح ارجع البيت يصير الحوش والله ما يصير امشي بسم الله ايش قاعد يصير عندهم؟ واو واو واو واو واو واو واو واو الله شنو هذا كلبي بسم الله اي الله ياخذ وي الله ياخذ ازف الله ياخذك wow. wow. wow. كلبي ظلمه ظلمه ظلمه ظلمه ظلمه شباب ما كشف شيء wow. هذا واحد هناك قاعد يمشي انا قاعد اسمع واحد هني واو هذا واحد وراي واحد وراي بعد بسم الله يا يما بسم الله في واحد قريب يمي اي بسم الله بسم الله بسم الله واو لا راح اموت دمي احمر بسم الله روح الكلب زاحف الكلب يا يما الصوت بكل مكان قاعد يجيني هذا واحد قاعد يمشي قدامي الصوت بكل مكان يطلع يا يما يا يما يخوف يا يمه يما مكروني اوه اوه صرت لي كرتين نقزت والله نقزت من مكاني اوه ماي جاد عرقت عرقت كله متهوب اوه oh ماي جاد انه يطلع لي زاحف هني وقاعد اسمع هذا واحد بسم الله بسم الله اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه ا وان شوت وان ديد اوه اوه هيد شوت ليش ما يموتون طقة واحدة؟ ليش ما يموتون طقة واحدة؟ بسم الله موت ابن واو ايوه طلقتين عشق عشق عشق بسم الله والله قاعد اسمعها في المكان يا يمه واحد هني هذا هو عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق شو السالفة؟ شو السالفة؟ لين يخلصون؟ شو السالفة؟ أي! واو خفت واو قط فلاش اه اشتغلت الكهرباء اشتغلت كهرباء لا تكفى لا لا لا لا لا لا لا هذول جو يا ابو العيد الله يهديهم شغلوا الكهرباء و... وصار في spider. صار في spider. الزومبية الزومبية اوه هذول الناس اوه اوه هذول اللي كانوا شو اسمه اللي قاعد يساعدوني موت موت يلا خلينا ناخذ الرشاشه هاي عم والله والله ما ذبحتهم بالغلط والله ما ذبحتهم ما ذبحتهم هم صاروا زومبي اي اوه قاعد اساعدك والله والله قاعد اساعده واو سبايدر صغار قذيفين تكفى عشق عشق لا يا لا لا والله وي وي وي وي بالغلط يا يمه لا لا لا تكفى تكفى راح اموت بسرعه عشق عشق What the fuck اه خلصتهم بسم الله اه الام يوووو ولد والله بالغلط بالغلط مو قصدي اذبح يا ولد مو قصدي اذبح مو قصدي اذبح العيال مو قصدي اذبح العيال مو قصدي اذبح العيال مو قصدي اوكي نتاكد عشان لو مات ولا لا اه في احد قاعد يتحرك من ورا oh my god هاي هاي لو سمحتي يا مرة يا مرة يا مرة راحت ابن الكلب يا يما يا <laughs> اح اح يخوف والله آه، بسم الله يا ياكل هذا يا توكل على الله اي سحقه فزت تكفى لا ابنك كلب يا ولد <laughs> موت موت تهرب امك موت موت اسمعك بساعدك توكل الله يلا توكل فزت ايه موت سكوري والله حرام مت يلا ما عليه المهم اني فزت اخيرا المهم شباب خلصت اللعبه فزت اللعبه هذه والله كانت لعبه تخوف لعبه زومبي آه، شو اسمه اذا حابين العب العاب آه، مثل كذي اكتبوا لي بالوصف راح العب العاب زومبي راح العب العاب في آه، ار احاول العب العاب يعني مثلا بالفي ار بشوف قولوا لي تبوني العب العاب بالفي ار واصور لكم اكتبوا لي بالوصف شنو تبوني العب وبس ان شاء الله عجبتكم اللعبه هذه لا تنسوا ال like subscribe اشتراك بالقناه اذا ما كنت مشترك اشترك وانشروا المقطع هذا حق كل واحد ابي like يا جماعه ابي توص... ابيك توصلوني عدد لايكات ابيكم تعطوني لايكات المهم مع السلامه